チキラー大好きチキンチューバーチキンちゃんですポンチキンラーメン改めましてチャンネルちゃんです 私が今チキンラーメンの動画を撮ろうと思った理由は至ってシンプルでした無性にチキンラーメンが食べたくなったただそれだけですまあ普通にねチキンラーメン食べたいんですけどアレンジレシピにも挑戦してみたいなと思ってます チキンラーメンアレンジで調べたらヒットしましたヒットまあみんな知ってるかもしれないんですけどなんとね日清さんのチキンラーメンさんのひよこさんのレシピさんが載っててここにそれをね見てたらなかなかね攻めてたんですよ例えばグリーンカレーチキラーとかね 汁なし担々チキラーとかね公式さんが提案してくださってると思ってならばもう自分でアレンジレシピは考えずにここの載ってるやつをねやっちゃおうっていう考えですまあでもその前に私はこのチキンラーメンをシンプルにいただきたいと思います入り口のねあっちの方にもキッチンはあるんですよ一応でもちょっとドタバタしてるんで今 ここに簡易キッチンを作り上げましたでも、キチンキチンラーメンはねキチンラーメンじゃないチキンラーメンはね熱湯をかけて3分でできちゃうっていうもはやキッチンそんないらんかもなっていうはいこれが私の家にある唯一のラーメン丼です登場しましたチキンラーメンこれをやりますよ私はこれおいしょ卵がねもうここに乗せられたんですけれども今からお湯を沸かすちょっとだけ待機していただきますまだかなまだかな ぴよひよこひよこひよこひよこが歩くよひよこひじゃん飛び散ってるよあちゃちゃちゃちゃあちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃあちゃちゃちゃははつこぼれまくったし4 0 0トルのルールを忘れてた蓋を閉めてくださいあちょっと ギリギリやないギリギリ若干接触してしまっている気がするこのラーメンに私の手によってこの殻と白身と黄身は離れ離れになってしまったわけなのでせめてね最後の瞬間まで一緒にいられるようなシステムを作ってみました是非ねやってくださいなんて言いませんこれはすぐゴミ箱に捨てた方が衛生的にいいかもしれません真似しないでください <gasps> 時間を計るのを忘れていましたお湯を入れて3分なんであと2分ぐらいかな数えましょうか 12321皿を行きましょうさよならありがとうでんここまで白くしたかったなミスターではいただきますうんちょっと箸ちっちゃいなこれなんか急にみゃーみゃー箸ちっちゃいけど美味しいですごちそうさまでした チャンネルチャンネルはいお待ちかねアレンジレシピのコーナーですさっきちょっとちょろっとお話しした日清チキンラーメンのホームページに載ってるレシピ開いてみてください365日チキンラーメンの本レシピっていうのがさらにあってどれにしようかなでしようかなというわけで選定されました本日のアレンジメニューレレレレレレレポーン焼きそばチキラー革命的なメニューですねラーメン 焼きそばラーメン必要なものがキャベツ豚肉鰹節胡椒焼きそばソースほいねこれはもう湯切りしちゃってる攻めたパターンのレシピなのでスープの方も美味しくねいただこうと思うまあ、ここにはネギをのせてねって書いてます作りますまず必要なアイテムこちらはいもちろんチキンラーメン1袋使います他の食材はまあこんな感じかなバーン オリジナルでさつま揚げを入れてみようかなってそして続いて豚肉そして最後はこちら春キャベツと人参まあこんなにいらないんでガラーンよしよしよしよしパカパカパカパカカットしましたはしゃいでしまいました作り方はまあニュアンスというか焼きそばをねイメージすればいいのかなと思います野菜の切り方も焼きそばっぽければいいかなと 私が知る限りで一番安いトースターですトースターじゃないよホットプレートですごま油とか入れとけみたいな麺の準備を忘れてたのでここで今炒めつつ茹でつつみたいな感じでやろうと思いますあっもうよくわかんないけど入れるちょっと多いな入れちゃう頑張る頑張るキャベツ さつま揚げはどこ豚肉さつま揚げはここに来たよここでしかガシャガシャできへんから肉を撤退させよう麺を茹でるのをね同時に進めたかったんですけどちょっとそれどころじゃない感じがしますちっちゃくなーれちっちゃくなーれ塩は書いてなかったけどちょっとだけ入れます さっきまでねすごいもりもりしてたねキャベツの森がねだんだんちっちゃくなりましためっちゃ綺麗な鮮やかな緑の春キャベツさんあざっすナイスですお肉はちょっとね寂しそうにこちらを見てるんですけどもうだいぶ落ち着いたのでチキラーを作っていきますまさかねこれから焼きそばになるなんて思いもしてないでしょうねこんなもんでお皿と帳面がくっつかないようになりました帳面 また3分待ちますはいちょっと数えるのを適当にしてしまったんですけど早めにもう開けちゃいますイエ熱くないついにこの時がやってきましたチキラーと焼きそばが出会った肉入れよう完成しましたはいいただきます ピヨピヨピヨレモンサワー美味しいいただきますよちょっとスープ飲もう液体ばっか飲んでおいしい眠たくなってきてるようんうんうん美味しいチキラー味の焼きそばです そうだろうなそうだろうなそうだろうよひよこちゃんにも食べさせてあげたいわけど全部これ食べられないですねこっちは食べるんですけどこっちの分はもう明日のお昼は明日食べるこっちは今日食べる明日食べるこっちは今日食べるうんふん あみんながいっぱいまあ完全にこれはチキラーでありつつキーラーですね私は家にソファーある人羨ましいこのねベッドがソファー兼椅子兼机兼寝床兼部屋そうこういう風にさフライングキャップだったっけ みたいにしてさフライングキャップじゃなくてフライトキャップだそう柄がなチキンラーメン柄なんですよめっちゃいいよねこれたまたま家にあったからちょうどよかったすごいしすごくおいしい1杯1杯1杯これ重さ1杯1杯か正直うまい これ缶ジュースでも缶コーヒーでも缶ビールでも缶コーヒーでもいいんですけど最後の残りがこうねあとちょっとってなった時はね是非小指をこう立てて添えてはいというわけでいかがでしたでしょうか日清チキンラーメンの公式 アレンジレシピちょっとさらにアレンジを加えたけれども美味しくいただけたんじゃないでしょうかまた来週元気なお姿でお会いしましょうさよならパーンちゃんちゃん